gente e vamos seguindo, né? A nossa cultura, né? Parabéns, obrigado. Obrigada. Olha aí, coisa gostosa. Tá muito bom. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. se estender, porque o encontro cultura foi preparado com muito carinho.